on est appuyé avec le PAMED pour faire des enquêtes de vulnérabilité. Donc après les enquêtes de vulnérabilité, on avait compris que, en tout cas, pas beaucoup de gens mangeaient deux fois, avaient deux fois de repas par jour au départ. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons, eh, en tout cas notre population, qui arrive à eh, manger deux fois, sinon plus de deux fois et eh, par jour. Nous avons aussi des cas de malnutrition que nous enregistrons en tout cas au départ, qui aujourd'hui pour nous c'est vraiment un oubli. Nous avons des cas eh, de pauvreté et eh, vraiment eh, très très fort au départ, surtout au niveau des couches vulnérables qui sont les femmes. Aujourd'hui, vous, allez le constater vous-même au niveau des sites maraîchers, au niveau de, en tout cas de plusieurs marchés, que nous avons en tout cas relevé le défi. Nika ganin yanzu ba mu dai zuwa ganin dangi ga ɗan wani abu ga wani. Na ɗai. Na biyu ba shi ko nawa na ba mu da shi. Ba mu da shi akan noman rani. Bakin noman rani ya raba mu da wata wahala duk inda take. terres fertiles appartiennent aux hommes. La plupart des femmes n'ont pas accès aux terres faciles. les, petites portions qu'elles exploitent sont lessivées, ce qui a amené la commune à, aller vers les, partenaires euh, pour euh, obtenir des financements. La que nous recevons de la coopération technique belge à travers le PAMED 2 c'est vraiment nos besoins. Et c'est ainsi que tous nous sites, d'abord l'élément clé, il faut donner, il faut qu'on sécurise d'abord le terrain, et ensuite maintenant qu'il est la volonté des producteurs, et ne pas oublier les femmes. partir du moment où ces femmes-là ont commencé à comprendre, dès qu'elle a besoin d'acquérir un terrain, elle sait où aller. Elle peut se présenter rapidement au, niveau de, la commission foncière de base euh, au village maintenant, il suit le processus normal et elle, a du coup son acte de sécurisation. Où personne, même pas le mari, hein, personne ne peut venir en tout cas la chasser ou bien, euh, comment on appelle, la, la déguerpir de, la terre qu'elle a, achetée ou bien qu'elle a acquise. addu'a mana musu Allah Ubangiji Allah saka mu jawabinmu da su kenan tunda ba su hana mana inda dul ɗari ya kwatamto ba su hana mana mu zai mu kama duk wadda adda kare ta san wurinta bakin matsayin wata uku zuwa wata uku an ɗebe an sai da abin daga jikka ɗari da hamsin kuma sa wani za a yi ina shibka albasa ina shibka kubewa ina shibka kwambitar ina shibka shu salati to ina ganin noman rani garan dai ban san wani ba ya riɓa na damana uku tunda bai kasuwa, noman rani bai kayi.